Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em é você encontra minha paz Eu não sei quem sou Serei o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu encontrar depois. A gente vai se amar e eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu cães, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou. festa Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais é linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei. Yeah. Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre vida eu te amarei Você é meu crush, te amo demais só você me traz Saudade ficou oh, oh, oh. O tempo nos afastou yeah. Mesmo, mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só para você yeah. Versão mais linda Que eu consegui escrever o tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Oh, oh, oh, oh,